Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya sahabat-sahabatku yang berada di luar negeri maupun dalam negeri. Sukses-sukses selalu, sehat-sehat selalu ya. Good night, good night, good night, good night, good night, good night. Iya, Miss Sister, iya, Grandmother, beautiful, iya, Uncle, my uncle, iya, my father, iya, brother, iya. Kenya, hello Kenya, ya Kuwait, ya Afrika, yuk, ya Arab Saudi, Riyadh, ya Taiwan, Hong Kong, China, Singapura, iya Tamsak, Tamsaki, Tamsaki, iyo Jerman, hello, hello, hello Jerman, hello, hello Jerman, iya Brazil, iya Hawaii today, Hawaii today, Hawaii today, iya Kuwait, Uh, welcome to channel Studio itu Ya, thank you, thank you terima kasih ya sahabat-sahabatku yang berada dalam negeri. I am sorry, little, little, little, little speak, speak, speak English ya. Salam semoga sehat-sehat well dan sukses selalu. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Tetap semangat, semangat berkarya menghibur diri pribadi dan orang lain. Kita bikin asik aja hiburan, santai aja, buat enjoy aja ya ya untuk pemula lebih semangat keluarkan ide-ide-ide cemerlangmu yuk pemula pasti bisa ya baiklah uh, di malam ini ya good night good night malam ini saya akan bahas ya khusus nih khusus khusus untuk para pemula atau yang mau bikin konten konten konten konten konten ya untuk sahabat-sahabatku yang udah seguru seilmu mohon maaf ya jangan ganggu silahkan komen di bawah kalau saya belum bisa jawab tolong dibantu dibalas dan bila mana penerangan saya atau kurang penjelasannya tolong jelaskan di bawah dibantu ya bukan menyudutkan tapi dibantu biar kita maju bersama sukses bersama yuk ya akan bahas uh, untuk cara-cara mengembalikan ya subscriber kita cara mengembalikan subscribe breaker ya subscribe nggak alumni belum ngopi cara mengembalikan subscribe yang hilang ya ataupun yang tertahan tahu di mana atau gimana ya ya kita belajar bersama ya belajar bersama yuk jangan malu-malu ya sekarang zaman sudah modern kita haruslah belajar cara mengembalikan uh, eh, subscribe kita yang hilang atau entah kemana atau kena spam caranya ya kita sangat mudah ini saya uh, berdasarkan pengalaman saya pribadi juga ya pertama saya tonton tutorial-tutorial orang dan saya lakukan ya Alhamdulillah uh, eh, subscribe saya uh, kembali jadi uh, kita bahas bersama-sama Cara mengembalikan subscribe kita yang hilang atau entah kemana hilangnya, apa kemana lah, nyangkut di mana ya, nyangkut di rumah janda atau di rumah siapa dah, iya. Cara mengembalikannya ya kita hmm, kan biasanya sudah kelihatan ya, yang kita subscribe sekian sekian, yang nggak mengembalikan sekian sudah kelihatan tuh ada di teh Cara mengembalikannya eh, kita harus sering-sering upload upload-upload video apa-apa kalau masalah durasi ya terserah terserah anda terserah yang suka maksudnya terserah dah penting sering aja upload upload upload upload upload upload video jadi gini misalkan eh, saya kan udah apa saya upload video tuh upload video kadang eh, karena dia udah saya subscribe ya udah saya subscribe otomatis kan kadang-kadang video kita ya masuk ke dia juga bisa masuk ya kadang-kadang direkomendasikan juga sama YouTube karena kita nonton video-video mereka ya tidak apa-apa ya e, maksud maksudnya gini e, untuk mengembalikannya kita harus sering-sering upload ya upload upload video jadi kadang heran mungkin sekali muncul di beranda ah apa ya nah si ini siapa ya nah terus kedua kan muncul lagi eh Eto ini muncul mulu nih dasar nih orang jelek. Ketiga, aduh ada lagi dia nih orang jelek si Eto. Ah, penasaran juga nih. Tek, terjadilah. Dia akhirnya, oh iya, ternyata dia dicek sudah subscribe saya. Nah, otomatis dari itu dia bakal mengembalikan subscribe-subscribe yang uh, belum kembali ke kita atau subscribe yang hilang. Pokoknya intinya sering-sering aja upload, upload, upload, upload, upload video ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Pemula, ayo lebih semangat. Thank you.